3. Вы находитесь на канале Кубик Юрика. Сегодня я покажу вам свое умение новое. Это обычная деревяшка и железная труба. Начинаем. И теперь второе Спасибо.